Зважили один окост, е, тільки м'якоть. Ну, тобто без кості, без галяшки, без сала, сама м'якоть. 16 кілограм. А цілком не важили сьогодні. Я думаю, чуть більше, мабуть, ніж предыдущий. З одного виводка, а сало в этой свинки менше. От сало со спини чуть-чуть менше. Є, ну таке виходить, не здорове, не маленьке, але ну, є. Отак буде отлично. О, Оце ж курочка впечена, так. Да. Ну, м'ясо, здоровый выход м'яса, тому що відбивні такие серьезные ошибки, по 5 килограмм половинка. Вот Так, спинка. Це теж сюди кидати. Само беруть і хорошо беруть. Це тонкувати. Ну теж пойдет. Сало покупають, ножи покупають. Все потрошку покупають. ще сюди кинемо. Ну ми зараз зважимо його раді інтересу, скільки сала буде в общій сложності, тому що той раз ми важили було. Ой, не помню скільки. По-моєму. Ну в районі 50 кг общий, да? Ну щось таке. А зараз інтересно скільки буде. Хай ми потім переложимо. Це я накидаю, щоб важити було хорошо. Все. І зважимо раді інтересу. Почерьовок. Почерьовок. вообще исключительний. Диви який, так? Да? Зразу куди треба вбирати зразу. вообще, глянь. Одне м'ясо. Да, він чуть тоньше, ніж в прошлый раз. В прошлый раз де 10 см був, де 7 толщина. Ну це, звісно, поменше в толщині, но ой дивіться, одне вообще получается одне м'ясо. Одно м'ясо. Вот так. Пожалуйста. Все так само, друзі, без всяких е, нюансів. Відправляємо все в порядку очереді. Очередь здорова, поэтому записуватися. Зараз смисла нема, бо ми вже і не записуємо, бо дуже здорова. У нас, мабуть, вже і не хватить поголов'я. Поэтому, як би не хто надумав, не спішіть. Потім там на декабрь вже позвоните. Ми ж теж не, не розірвемося усім, щоб... Ти ви взагалі одне м'ясо, як наче ось біле м'ясо. Як наче куряче м'ясо. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну вот. Вот так получается. Да, ось. Вообще получается сала нема. І це воно свіже, не остивше. Я тільки-тільки включив холодильник. Бо спішим. Зараз в районі часа, півдругу приїдуть забирати свій заказ. Може наверхів. І вже обід підходить, треба пообідати. Дядь Саня їсти вже хоче, дядь Саня там пиляє. Дощ пустився маленький. Зараз опять перейшли на нарізку трубочок. Уже там і по ангару є що показати. Ну я имею в виду по по самим фермам. Так оце треба обрізати. якось. Так, обрезки. а цей кусочок ось сюди. І грудинку. Грудинку на два куска. Отак. Ну, грудинки я так просто положу. Так, пробуем важный, да? Нули. Давай сначала почеревок. Сейчас я сейчас две грудинки кину. О, а так. 21 305. Тут писали не видно. Не, ну зараз я скину. 21 305 Ну, грубо говоря, 18600 і там 20, да? А зараз було 26. Біло. А, біло 26. Ну, Тут виходить м'яса багато, сала е, менше. Ну, по, Я бачу по виходу м'яса, що вона колосально вийшла. Нам то краще як отак. Більше м'яса, а менше сала. Для нас це краще. Е, тому що сало у нас всіх да, як ми продаємо вдома, позабирає таке, щоб ну, нам почерьовок уходить, а таке сало остається. І тому нам краще м'ясо. М'ясо розгрібають на ура. А сало бува стоїть. Зараз я поперекладую вік, щоб не таке тяжоле. Оце ось. Отак. Ну що, будемо і, кстати, да, писали нам, е, кому ми відправляли по почті, що типа дуже багато солота. Ну ми дійсно багатенько солили, а тепер уже так будемо. Харківська область, тобто наша область. Так, чуть-чуть присолили, як наче на їду. Тому що ми в Харківську область утром рано відправляємо, допустимо, завтра в 8 відправляємо. І вони ж завтра в часов в 5 вечора забирають. В 4-5, ну по-разному. То есть, то, а если там, допустим, чуть дальше, ну, к примеру, Одеса, то будемо чуть підсалювати. А так, да, ми дуже багато солі сипали, бо кажуть люди, що таке, ну, солі не жаліли. Ну, не жаліли, ну, переживали, щоб дійшло, а тепер вже знаємо, що всім доходить, всі сказали, як прийшло, в якому состоянні, якщо, і і знаємо тепер, що будемо солити чуть менше. Ну, коротше, отаке у нас движення. Убрали очередну. І тепер до слідчої неділі теж будемо обирати ще одну. Ну, в принципі, так все сказав. По заказам сказав, поки не заказуйте, бо смисла нема. Очередь там хоч би розібратися отак по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть кожному. Все в порядку очереди йде. Даже вже появилось, хто брав, брали там м'ясо, сало і опять уже от вчора дзвонки. Мені на понеділок треба задній окос. Ну, родненькі ви мої, де ж ми возьмемо вам на понеділок, у нас все в порядку очереді. Якщо ми так будемо, то есть, ну, ніяк так не вийде. На понеділок задній окос. Ну, У нас поки доходить час як ми обираємо, у нас все вже розписано. Буває постійно, в той день, як обираємо, вже дзвонять, мені йти, треба йти, але ну, воно вже все розписано. А є, да, є дзвонять, що навіть ролики не дивляться. Тобто сусід взяв, сказав сусіду, він навіть не знає мене, дзвонить як по об'явленню і там вам же проще багато, мені там 10 кг того, 5 того. А, 15, ну от, по 15 кілограм. Вам вигодно, типу, оптом, як наче ми. Нам немає ніякого смисла оптом, чуть-чуть, ну, без різниці. Все одно ми на почту їдемо, хоч маленька посилочка, хоч здорова. Ну, лучше, звісно, більше маленьких, тому що більше людей попробують, поїдять. І, грубо говоря, їм подобається, якщо їм подобається, остануться нашими клієнтами. Не подобається, ну це ж таке діло. Поэтому нам проще більше людей, но продать мало каждому. А ну, інтересно нема продавати одному 15, 20, 10 кг, взагалі нема смысла. Цена пока не помінялась, така і є, все так як і було. Коротше, що тоді? Ну все. Підем, ми підемо обідати, бо вже час, а в нас обід з дядь Саню з часу до двох. Пообідаємо і будемо шевелитися далі. Я ж кажу зараз поприходять, поприїжджають. Так що, друзі, такі діла. Кому що треба, дзвоніть, заказуйте, ножі всі є, мусати є, сало, м'ясо, не заказуйте, очередь є. Всім спасибо за внимание і всім пока.